Coreia na dropa o beat, caralho. Thank Olá, pois na, dropa o beat, caralho. Olá, pois nada, pro beat, caralho.